Namaste. Namaste Leute. Herzlich willkommen zu einem neuen Reaction-Video von Marquez Incredible mit El Hikaru. Und zusammen gucken wir uns ein indisches Lied an. Ähm, Kill Chori. Äh, featuring Shraddha Kapoor und Bobam Also zu Shraddha mm. haben wir einige Reactions gemacht auf dem Kanal. Äh, könnt ihr gerne abchecken. Und wir haben ehrlich gesagt lange nichts mehr von Shraddha Kapoor angeschaut. Dachte ich mir, okay, lass uns das mal anschauen. Ich sehe so Free Fire. Äh, ich habe schon Teile nicht gesehen, das ist auch ein Free Fire. Ich weiß nicht, ob es ein Spiel ist oder so. Äh, auf jeden Fall die Endsponsor. Nee, okay. Also richtig interessant. Falls ihr mehr Infos habt, könnt ihr hm. gerne in den Kommentaren schreiben. Äh, wir fangen auch mal direkt an mit dem ja. Lied Kid Let's go! Sieht noch nicht viel aus. das ist COD, glaube ich, ja. Ja, den Handy. कैसे हरा दिया कोई बात नहीं यार ये फ्री फायर वर्ल्ड है यहाँ पे कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है नेक्स्ट टाइम हम ही जीते Okay. Ist ja echt ein Game. हाँ पर Ich dachte gerade, das ist irgendwie so äh, Call of Duty oder so fürs Handy, aber anscheinend Lol. ist es doch anderes. Ja, आई गॉट यू ओके I got you. Die ist Haben die voll wahrscheinlich ihren eigenen Clan. तुझे पता है ना लाइक उसके सामने हार गई हाँ बट शी लाइक्स यू टू आज दिवाली है She likes तो you अपना too. lucky day बना ले। चल अपना हीरो मोड ऑन कर और दिवाली पार्टी में जाते हैं Cello. Oh. Okay. Oh, der hat voll die schönen Augen, Ganz Ganzen Lichter. Oh, das Video sieht richtig fresh aus. Dieser Beat, der so kommt. voll hübsch. Mhm. mhm. Oh, alter, wow, der Boden. Ne? nice. Mhm. I love game. Genau also das habe ich auch noch nie gesehen. Ein Game in einem Musikvideo als ja. Werbung. Oh. Den, den. ist hier richtig chillig. Also ah, wie Volleyball früher. Ja, stimmt schon. Wo alle miteinander tanzen, ne? Ja, genau. von ihm kenne ich auch nicht. Weil das ist ein der Schauspieler ist oder so. Oh, schön. Oh, ja. Das Video hat irgendwas, ich weiß nicht. ist schon cool gemacht. Ja. Ist auch mit den Kindern so. Nice. Die Stimmen sind auch sehr gut. Okay, die machen echt krass viel Werbung für das Game. Ja, also auch, wie gesagt, auch in Thailand. Ja. Musikvideos. Okay, krass. krass. Also die stecken wohl echt viel Geld rein. Mhm. Stimmt. Okay, klar, wenn so Stars siehst du, die machen, ist schon eine gute Promo. Ja, das stimmt. Eine sehr gute Promo. Lightning auf jeden Fall, Musik war geil, cool getanzt, ja. schönes Video gute Werbung halt, nicht? so gut gemacht, ey. Nice. Falls ihr noch nicht auf der anderen Bollywoods Reacts angeschaut guckt mal vorbei auf dem Kanal, falls ihr mehr sehen wollt. Vergesst nicht ein Abo da zu lassen, vergesst auch nicht mhm. zu liken, falls euch die Reaktion gefallen hat. Und sagen wir auch Dankeschön fürs Zuschauen, stay safe, stay healthy und bis zum nächsten Video. Cheerio.